Nosaltres no volem que es dispari la gent de les nostres ciutats. Malauradament, hi ha moltes persones que surten ferides greus de concentracions, manifestacions o senzillament de celebracions de futbol. Alguns han perdut un ull, altres la melsa, a d'altres els han trencat costelles o danyat els pulmons. A d'altres els han trencat ossos a cops de porra. Però també podem perdre la vida. Fa un any, a Bilbao, l'Íñigo Cavacas va morir quan li van disparar al cap amb una pilota de goma. I nosaltres què demanem? Primer de tot, que prohibeixin immediatament les escopetes de bales de goma. Volem que el Parlament estudi seriosament els mètodes utilitzats per la policia en manifestacions, celebracions i altres actes públics. Volem que la policia vagi identificada, com està escrit per llei. Volem que es reconegui a les víctimes com a tals i que es treballi per tal que no hi hagi cap més. Volem que no es mirin al ciutadà com un enemic, Volem que les manifestacions no siguin un problema dissoldre, sinó una expressió democràtica que s'ha d'escoltar. Volem que escoltin les vots d'experts internacionals i en prenguin nota. Volem que deixi d'haver-hi casos d'aferits per les bales de goma. Volem que es creï un organisme independent per tal que hi hagi transparència i justícia pels casos d'abusos policials. El Parlament de Catalunya té ara l'oportunitat de canviar les coses – ha creat un espai de reflexió, de formació i de debat amb la societat. Nosaltres hi serem per dir fermament el que sabem i pensem. No volem més víctimes fruit de la violència policial. El Parlament té l'obligació de legislar en aquest sentit i nosaltres hi participarem. Seguirem tot allò que faci la comissió i informarem del seu progrés.